each other. acolhemos um irmão e fraternizar não fazemos distinção. Fraternizar e acolhemos o irmão. Fraternizar é não fazermos distinção. Acolher deu valor das pessoas sem querer nada em troca. É plantar e colher os bons frutos que irão se multiplicar. partir o pão. Pois foi assim que ele fez no alto da cruz, entregando sua vida por nós, trazendo no fizer algo ou trem, é a ele a quem estás. Sendo assim, sem pensar em juntar, nada lhe faltará. Como as aves sobrevoam sobre as relvas, e não tem onde repousar. Não tem casa nem dinheiro, mas seu canto nunca irá repartir o pão. Pois foi assim que ele fez do ato da cruz, entregando sua vida por nós, trazendo-nos um mundo de luz e fraternizar. E acolhemos um irmão, fraternizar é não fazermos distinção camisa e acolhemos um irmão. Fraterniza é não fazer distinção.